¿Qué? está pisando? Ahora la cabeza. ¿Pero qué le pasa? ¿Otra vez? Pero bueno. Sergio, ya está muy raro. me las puede pisar. ¿Eh? ¡Qué bien me lo he pasado! Ahora te piso yo. ¿Qué se siente? Eh? No, gracias, como Vale, vale. Ya no lo haré más, ya no lo haré más. Ya no lo haré más, cariño. Ay.